Ei te varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on kyylikäs. Mitä? Älä! Älä, älä, älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli niinku ihan, se oli niinku ihan vaan perus savu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Oot sä puhua vai puhunko mä? Puhu vaan, sä vaan. sulla näkyy noin. Enksi saattaa muistaa, että tää tyyppi oli tossa... You know my brother Paul Denton. Yes, a reliable man. So your kill switch has been activated. I feel fine, but it's been over 16 hours. See how easily our technologies turn on us? The more power you think you have, the more quickly it slips from your hands. Can you do something about it? That will depend. You, like your brother, are an extraordinary piece of technology. I never pass up the chance to try a new blade. But I fear at the crucial moment, I may lift up my arm to strike, and you will twist free of my grasp. In other words, I'll owe you a favor. Indeed, as will your friend Mr. Jacobson, a man of much useful knowledge. He arrived in Hong Kong shortly after you did. I was forced to keep him in custody until I could verify his identity and his loyalties. I assume he checked out. I believe he is sincere. Now, go down the stairs to the operating platform, and I will examine your systems. kun mitä leikellä? Täällä on kaikkea paskaa teillä. Mistä sä löysit sitä kakaa? Öö, me tutte toiseen suuntaan siitä, menitte sinne las, niin tutte ylös. Sabot Shells sit vois mulle ehkä, ehkä olla sellainen. Mitähän täällä Vikerbäsketissä on? Onks vaan tämmönen kori? Plasma <laughs> rifle. Juu, ottakaa vaan. Mä oon ihan tyytyväinen tähän <laughs> viekkaan. Mulla on, mulla on äh, inventaario täynnä sabotammuksia mulle. Öö, kaikita minne voin he... kantaa kyllä jotain. Öö, täällä on rynnäkökiväärin he-ammuksia. Käyt, käyttääkö jompikumpi rynnäkökivääriä? Mm, mulla on toi 762. Mm. Joo, just se. se tää, täh, nää menee nimittäin siihen. Nää 20 milli he ammukset. Joo, Mulla on vaan 9 ammuksessa. Sä pystyt. Kiväärissä. Aika vähän jo. vielä varmaan päällä. Mikäri pääski Mitä täällä teki? Ei varmaan mitään. Se on vaan... Se on vaan, jotta saat lyödä sitä. Joo. Mennäänkö Etes sitä? Etes No, ei mahdu. No mä voin kantaa sitä. Joo, jos mahtuu. Eiku jaa, oho, katoppas. No, otetaan tota... Öö... Paljonkohan se vie tilaa? varmaan taas ihan järjettömästi. No mitä vittua? Nykytaidetta. Paljon tää vie Se vie ihan hirveästi. Varmaan kepkanin verran. Huonolla säkällä. Ja tämä, tämä ei ole Tarkov, tässä ei pysty Tetristä pelaamaan näillä. Kokeillaan vähän se säätää. Nyt. No niin noin. No kyllä se aika paljon vie joo. Täällä on joku rynnäkkökivääri. Kavaisu. toi on kans aika julma, julman hyvä toi. Ä, äh, hei, hei, testappas sitä, näytäpä sitä tähän, tähän miltä se tässä tekee, kun meitä tähän ampumaan Vittu mä oon hidas. Joo, se on pa- joo, pitäis pisteitä tuohon raskaisiin aseisiin, niin sitten se nopeutuu. Joo, joo, joo. Aika moi. Ootte siis varmaan, että te halua tätä. Ei vaan. Ei, mulla ei niin väliä. Okei. Okay. Pidä sä vaan, sä tykkäät leikkiä noilla eri, eri, erikoisaseilla, niin... Joo, ha- mä voin tuota, laittaa tota pistetä näihin tähän sä, raskaisiin aseisiin. Sä voit olla meidän raskaiden aseiden ja erikoisaseiden <laughs> Oper, operaatio. Mulla taas lopussa noi, noi äh, eh, kepkanin ammukset. Kevkanin ammukset. No joo. mä oon kyllä yhtään semmosia. Ei ole no joo. Jees, mennäänkö hoidettavaksi? Joo. Tore. Onko se tää tänne vai? Joo. Oh, the flipping. Tulee menee Half-Life. On joo. Tästä. to be a Hall half Life. yeah. Flippin was smashed. Joo. You took a big risk following me here. Thanks. When you believe in something, you've just got to do it. How'd you find Tom so quickly? Turns out I knew him all along. Oh http <laughs> I posted a message to the board and <laughs> contacted me himself. You talked to Jaime before you left? He told me you wanted to use him as a spy. I don't know. Pretty dangerous, isn't it? Maybe. What do you think? Jaime was scared. Simons is on a witch hunt for traitors. They probably suspect him because we're friends. Exactly. But he told me he's going to stick it out because you think it'll help. Hmm. I hope he's smart enough to know when to get out. Did you ever dig up anything about this Daedalus character? I'm still hearing from him. Actually, I did, sort of. Crypto says Daedalus was supposedly a government AI project, also known as Echelon 4. Supposedly? I'm getting this from anonymous crypto boards. Daedalus was supposed to be the old content recognition problem in surveillance. It was a program that could search all the terabytes of intercepted messages for subversive content. So, what happened? Never panned out as far as I know. The problem was just too hard. They blew through a lot of taxpayer money that finally had to scrap the whole project. So the thing that's talking in my head is, what, uh, resurrected AI? I wish I knew. Plot thickens. With the Half-Life. Jep. Ei! Ei! Hoitakaa putki! Ei! Eihän tämä tuu läpi. Ah! Päästäkää! Oho. Ei näytä kauhean kivalta kyllä. <laughs> Joo, hoito, hoito. Kiva hoito. Okei. Okay. Nyt kun tulee joku briefingi vaan tonkin luokse. That's it. A simple switch, as they call it. Have you heard from Paul? <clears throat> On his way, according to Smuggler in New York. He will be fine. Meanwhile, we still face the likelihood of a triad war here in Hong Kong. Quick and Chen declared a truce just a few minutes ago. A good bit of diplomacy, I admit, but it won't hold. Not with the sword left to be fought over. I think they'll be slow to anger with Maggie Chow out of the picture. No. In their system, the sword is a doomsday weapon, a temptation. We must recover the ramen coating from VersaLife and make it available to both triads. So that's all you expect in the way of a favor? A little corporate espionage? The first of many favors. Remember, I saved your life. Now pay attention. <laughs> the VersaLife elevator north of the market will require an employee number. Try 06288. Kamera jo, tota Find Mr. Hundley, the shift supervisor. He can be persuaded to give you access to the labs. Hundley. You will find him receptive. He is the corrupt official who sold the Red Arrow the technology to begin with. I'll find the ramen coating, but I'm not your henchman. I'll help you as long as we have a mutual interest. If you choose to fight Majestic 12, you will need an ally. We will have a mutual interest for some time. In fact, I took the liberty of setting up a computer account for you. Login JC Denton. Password Sanctuary. Feel free to use the machine in my office. Nolla kuusi kaksi taas jäämässä. Mulla on sitten näitä... Lock and load, boys. Mulla on... Joo. Nyt on hyvä musiikki. If you need help, talk to. <laughs> if you need help, talk to that. Vittu. Joo, mulla alkaa ihan perkeesti. Anna, oh, anna, anna sen olla hetken aikaa, jos se vaan swappaa tiedostoja tai jotain, niin Windows roskiin keruu. Noniin. Ah. how vaan kävellä oh, Welcome to Versaline. You made tomorrow look like yesterday. Mä <laughs> pahoinpitelin I'm looking for Mr. Holmes. He's upstairs making his rounds. Look for a man in a black suit. Thank you. Turvahuone, jos haluaisi niinku hakkeroida, niin... Mr. Hundley, shift supervisor. Ah. Who might you be? Super... Pomo tuli vastaan. Quite a facility you have here. Thank you, thank you. Yes, we're pretty proud of the work we're doing. Any chance I could get a tour of the labs? Oh, no, I'm afraid not. Uh, trade secrets and all that. I'll make it worth your while. Hmm. To the tune of what? 2000? <laughs> sounds reasonable, but I don't have the cash on me. Fine, fine. Just come back when you do. <laughs> Hei, me voidaan... Täällä oli ilmastointikanava, me voidaan toisaalta... Okei, okay, mennään So much for the schedule, right, mate? The schedule? Yeah, sure. It's swell to miss a day of work, but they bloody hell better push back the delivery. I know I won't be done. They'll understand. At least the super freighter's on her way to America. No more special agents nosing about up here. Special agents? You know, the ones in the suits with grey skin. Eyes tattooed on the backs of their necks. I'd sure like to know what was in those tanks to make them so uptight. Oh, no tullut mukaan Aussi. Tää pakistanilainen työntekijä. What? Pakistanlainen vai? Niin mä mietin vähän, että kun jompikumpi. Kun ei se kyllä tää Ausilta, Ausilta kuulostanut ollenkaan. Tässä on näillä. What? Just looking around. People are trying to concentrate. They keep you up here pretty late. That's because they don't want people looking over my shoulder. Why not? Huh. I guess it doesn't matter what I say anymore. It's because I falsify all the records, okay? They probably don't want you telling people that. So, I don't care. I figured it out today, how they do it. People with my job got the Grey Death. In a couple of weeks, I could be in a camp. I could already be sick. Why would they do that? Whatever's in those labs. Stuff goes in there. Instruments, military personnel. None of it goes on the record. Iverson had this job. That's why he got sick. Chang, Kylie, Watts. Now it's me. I'd really like to check out those labs. You some kind of spy or something? Does it matter? Huh. If I get you down there, Can you do something for me? What's that? Hunley, kill him. I bet you could do it. You Joo. have ways to keep from getting caught. I can give you clearance. En tiedä kuka se on, mutta tapaan sen kyllä se ihan Se oli se pomo, joka, joka voi lahjoa. No niin, se sopii. Pyysin niin semmosia kohtuuttomia hintoja. Tuollahan se kävelee tuolla. Näin nimi on John Smith. Joka vaan koska tahansa, niin mä pistän. Ja pistä vaan ennen kuin se astuu tohon kameraan. <laughs> ihan hyvin. <laughs> Kukaan ei, kukaan ei nähnyt tai kuollut. <laughs> Siihen se ruomis vaan jää sitten. No niin, se oli siinä. All right, I killed your boss. <laughs> He's out of the picture. I'd advise you not to hang around too long. okay, sure. It doesn't matter to me. The code to the elevator is 651. I'll make sure you have access once you get to the lab. Big operation down there. okay. oh. Lots of what's going on. That's all I've been able to figure out. Nyt, nykyään I Minä talk to <laughs> you. <laughs> oli, oli vissiin hirveä pomokas. <laughs> Okei. Nyt, oh, nyt in, infiltraatiomoodiin. Kyllä me tehdään hyvää työtä, kun noin nopeasti saadaan. You the one I oh. just cleared for level one. Yeah, that's me. You are welcome to stroll around the laboratories, but respect the work that we do here. Your security pass can be cancelled with no warning. I've looked forward to this for a long time. Security is ah. watching through the cameras. If you cause trouble, an alarm will sound, and the guards won't wait to ask questions. Yes, sir. I'll try not to get in anyone's way. Do not ask the scientists questions. They are very busy. Kyllä. Onks, tää se, se eka katsiini, oliko se täällä? Joo, ensimmäinen Joo. katsiini. Joo. Näillä on hienot kyberit. On kyllä kunnon joo tykit täällä. Toi on aika kova. Hyvä, kun sun, sun tota, sulla tämmönen niinku taideteos täällä eteisessä? Niin. Me haluamme maailman. niin, <laughs> niin. No. Joo. Tässä, täällä on selkeä tietty tämmönen näin niinku viesti. Tell me you're evil without telling me you're evil. Joo. Missä sä Rami oot? Teidän perässä. Ah. Käydäänpä kusella ensiksi ja unisex Restroomi. Tosi mä luulisin, että nuo kyberöidyt silti hengittää. Hei, täällä on venttiili. Hyvin ajateltu, pojat. Täällähän on ilmavaihtokanava. No niin. No niin. Kannattaa käydä paskalla jo. Niin. <laughs> niin, niin, niin, <laughs> Tää, tää pelin, kaik, pelin, pelin juoni tai kaikki hommat onnistuu, kun käy vessassa. Niin Ei, siellä on kaikki tarvittavat. <laughs> ihan, sel, ihan selkeä tota noin niin kuin. Ää, täällä on kriiseri. Siis muistatte sen alienin. Alieni? Voiko sä hoidella? Joo, niin voiko sä, voiko sä hoidella sen miekalla? Ootas. Miss? Siitä kulman kriiseri? takana oikealla. Ah, okei. Okay. No se meni helposti. No. Oi! Mitä? Oho! Ei. <clears throat> ei vittu! Ei! Ei! Ruttikuli left a small crater. Täällä on kaikenlaisia. Uh. Joo, tänne. Ja tänne. Voi luoja. Täällä oli ilma, ilmanvaihtokanava niin kuin jonkinlaiseen tilaan, mä näen yhden vartija. Ja turvallisuuspäätteen itse asiassa suoraan edessä. <clears throat> Sisään. Öp, oh. ja hyppäsin alas sitten. Toi sitten automaattisesti. Ihan Ei kun jaa, se on, se on oma. Ja toistaiseksi Soma. meillä ei ole tehty mitään pahaa. Missä se? Kyllä, mitäs täällä? Joku, joku tohtori. Täällä, täällä, on aika paljon sitten. Ää, Menin Black on kanssa täällä. I'm afraid we don't have time for visitors right now. I'm afraid we don't have time for uh, visitors right now. Täällä on joku hullu tyyppi. Taistelumusiikki. Please, you'll upset the subject. None of. Alieni. Alieni, joo. Oho. A uh, animal karkas. Kukas tää tyyppi on? This one did better than most, but he is very excitable. The neural tissue, in particular, failed to express certain proteins. Kato, nää menee tällä, kato, piiriin pieniin pyöriin. Mähän, mä voin päästä nää koekaniinit ulos. Mä päästän koekaniinit ulos. Oi oi oi oi, jes. Arakaan on myrkyllisiä. Ne on meidän, ne on meidän liittolaisia. se no <laughs> Jaha, mielenkiintoista. Ketä paikkaa on? Äh, mutta ne, hei kattokaa, ne on meidän liittolaisia. <laughs> Kattokaa mitä tapahtuu, jos toi voittaa ton Womanin Blackin. Se on muuten aika vaarallisia. Ei ammu sitä edes. Loppuko luodit? Ei loppu. Toi, toi happoa sylkee. Mun on alien happo. Ei alien. Hoita se. Nyt on, Hoita nyt se. alien kuolemassa. tää on kyllä... <laughs> Eli siis Hollywood-leffat, ne on, oli, oli niiden ulkomuodon ihan oikein. Tämmösiä ne aina oli siis. Ja sä löysit joku... Uh... Hei, mä, mä pystyn... <laughs> mä pystyn täältä Open Containment Pod Set 1, Set 2, Open Magnetic Chamber Door, Shutdown Magnetic Chamber Radiation. Ää, avaa se vaan tosiaan. Niin. Se on tossa... Pitäis, noin. Pitäisikö noin kontainemi... Kontainempod? Joo, kyllä kiitos. Juu, idiot! Contains. Security keypad, kaksi toolsia. Tähän tuolta keypadista. Okei, okay, äh, mä saan joko aggressive defense-systeemin tai spy dronein. Missä näet noin? Ää, mulla on tällä hetkellä yksi, se on tällä lääkintäpotilla pystyä asentamaan. Eli... Mä voisin toi Spy itse asiassa ottaa. Ai, että kiva ottaa miekkataistelu. Kyllä sä vielä pääset siihen. Tässä ei oikein mitään blokka- blokkaamista, että ei ole osuu varmaan yhdellä kertaa, niin mä kuolen. Niin, eli älä, älä ota osumaan. ole mitään mielenkiintoista. Okei, okay, Central Computer Core. Kuulostaa hyvältä. Joo. Ah. Niin se tulee se... Augmentation Research. Door status open, door access unlocked. Joo, nyt meillä on pääsy kaikkiin näihin. The work must proceed smoothly. Smoothly? Niin on tommonen ryssä-aksentti. Mm, totta, totta kai. Alright. Oi, oi. Nice. The ROM encoding should be in this wing of the laboratory. No niin, no niin. Päästään hakkeroimaan. Yes. Katsotaan, että jos tulee hälytys sitten. Nyt tulee hälytys, nyt tulee fight. Upload Nanotech Blade ROM. Okei. Okay. <laughs> Joo. Olette sitten valmiit. Joo. Kyllä. Sword ROM uploaded. Ei ole vielä alkanut. Tää on mennyt kliinisti Tätä? tähän asti, yllättävän kliinisti. Vähän liian kliinisti. Check that out. Okay. No niin. Nyt tuli. That's him. Muistakaa, että Mitä? F3 teillä on se... Teistä tulee... Mä kuolin. Okei, okay, hieno homma. Pääseekö tänne? Miten se on mahdollista? Kyllä se vaan on. Kuin noin nopeasti, mitä helvettiä. Ja nyt mä oon täällä ihan alussa ja... Ai kaikki on vihamies. Ei helvetin Kaik Kaikki on vihamies. Mä voin tuoda sun miekan kyllä. Mä kuolin kanssa. Muuten se etusisäänkäännöllä niin se... Se iso koura, joka nappaa sen maapallon, niin se on siinä. Ihan by the way. Mä Joo, niitä kourasta pääsee. Jees, mä pääsin ohi. Aim for the head. Level 2 access. Mä pistelen täällä vähän porukkaa. Level 2 access. Ah, mulla ei level 2 accessia. Yes. Joo, näytä alieni. Yes. Przyjechał ten nojon. The process is going smoothly. Ah, me povesti tak. Better than we expected. The array of reaction modules has allowed the UC to perform <laughs> multiple Täällä on vaan jengiä tapettu ihan sikana Wonderful. We'll have to try that trick area. Ei kuule eh, The problem, you understand, is primarily a security concern. Never mind that point from you, Natco. Eh, the security here is adequate, and we have a long-term program guaranteed to make him irrelevant. We call it Icarus. Ikaros? A sweet bit of engineering. You'll like it, but we can't talk here. Your office? No time. Tell me on the way. Alright. Oh, Aha. No niin, näytä alieni. Tää radio radioactive paikka. Tos. Tuon oven pystyy avaamaan, sen pystyy menee mutta se soitti varmaan hostain, että... Ei, joo. Mutta lopuro vai? Oo, mitä? <laughs> joo! <laughs> Päästäänkö se tänne? Ei varmaan enää kannata. Ei kannata, että päästään enää. <laughs> Joo, se tulee! Pois! Pois! Pois! Pois! Miksi teit sen? Mikä te... Eikä! Mä kuolin. Mä kuolin, kiitos pojat. mä tapoin. Nyt, mun täytyy... Nyt mun täytyy... Ää. Väistellä ohjuksia täällä. Hyvä, haarata ha niitä mä menen. Ah, temppeli on tässä... Joo, se on viereinen, viereinen, joo. Odotan tässä ovella. Trisitan admitted another American. Perhaps you know him. Hmm. <sighs> <sighs> Hmm. Let us be quiet. Agent Denton from America has retrieved the software component. Please accept our gratitude. It is my honor. Begin. As the faces of a perfect blade are reflections of one another, as they join together to make a perfect edge, so we shall form one blade, not the male and female swords of Ganjiang, one which must avenge the other but one weapon, precise in its purpose, though wielded by many arms. And much as the steel sharpens its edge and anneals its own surfaces, let us preserve, together, the form of our traditions. The only enduring work of man, that which is born again with the next generation. Forever. Forever. Again, accept our thanks, Mr. Denton you will have to join us for drinks at the Lucky Money later tonight. In the meantime, Mr. Tong wants to see you. Thanks for the offer. Maybe I'll stop by. No, Come, join us for drinks at the Lucky Money. Peace between the triads is now official. Good. We begin to operate from a position of strength we will start manufacturing the swords and distributing them to our allies. What next? Versalife was crawling with troops. I think they were hiding more than sword technology down there. Tell me about the labs. Paul and I concluded that Versalife I think they were hiding the manufacturing, more. while the <laughs> real research takes place in North America. Plenty of scientists. <laughs> Biotech, physics, nanotech, several research divisions. It would seem we still have a mutual interest. We know they manufacture ambrosia, if you went back and gained access to the Level 2 labs, perhaps you would find something on the Grey Death. Your brother's failure in New York has left me with nothing. You think you could find a cure? That cannot be determined until I have a schematic of the virus particle and the molecular structure of ambrosia. I'll go back, but won't they be ready for me? There's a back way <laughs> at the north end of the Canal Road Tunnel, which is just east of the temple. I sent an agent in that way once. She turned up a key code to the nanotech research wing, 55655, but no data. Worth a try. By the way, VersaLife lost one of their R&D men in the Canal Road tunnel collapse. A guy we think was carrying nanotech assets. He did some of the basic research that went into your implants. You might take a look, if you don't mind going for a dive. Maybe I'll check it out.